Halo, selamat siang guys. Ya, saya baru kedatangan paket dari Tokopedia nih. Ini saya beli apa namanya eh, alat perkakas tools mesin ketam atau mesin serut. Ya, kita coba buka dulu ya. Unboxing dulu ya. Ini packingnya bagus, rapi kardusnya juga nggak ada yang penyok saya pakai free ongkir free ongkir kalau nggak salah sih cepat kita lihat ya cuman dia sayangnya nggak pakai bubble wrap ya ini dia bentuk kardusnya ini lumayan susah sih nah ini dia kardusnya masih rapi masih mulus ya kita lihat ini ada alat untuk mengasah ya tuh ada dua nah ini alat untuk membuat rata pada sisi kayu Nah, ini dia alatnya nih yang super mantap. Ini mereknya Kairos. Kairos. Mungkin buatan lokal. Ya, saya rasa sih cukup bagus. Dari segi materialnya sih lumayan sih ya itu hmm, untuk produk seharga 250.000 ini saya beli di Tokopedia kita tes ini belum di setting ya kita tes dulu ayo ambil ya berfungsi dengan baik ya saya rasa itu aja cukup nanti kita tes dengan kayu ya materialnya bagus dari bawahnya juga bagus ini untuk harga 250.000 melalui Tokopedia. Oke, okay, Tokopedia aman, transaksi yang paling aman. Di dalam boxnya cuman ada manual book. Ini dengan daya wattnya 450 watt ya. Kita tes dengan kayu, kita coba. Ini belum disetting apa-apa sepatunya masih standar masih di dalam mungkin ya, belum mengenai kayunya mungkin kita setting dulu ke 0,5 sepatunya dinaikkan ke 0,5 ya berfungsi dengan baik ini hmm. untuk harga segini saya beli di Tokopedia Tokopedia paling aman untuk bertransaksi ya see you